кел ата аябай эрте келип алыптыр да о жарыктуу каякта жүрөсүң бар ишенбейсиң айгерим мен айтсамчы Қаяқта жүресің, Нұрбек? Қақысың? Еме, Айгерім мен кеттім. Жаңыл агородқа соқпадың біле? Тұқыш балалы болып тұр. Бүгін кечірек келем, мақұл? Тұқыш балалы болып кетпен біле, бая тұқыш балалы. Тұқышың ба? <laughs> Сен тұқышың бала болғандан берші, бірге шығып қалды. Қақта жүресің? Е, бар ішенбейсің азырча, айырмайсаңшы сен айтпайсың маған көресің бар ешенбей десеңші э айт айт қаяқта жүресің хоккей ойнап жүрмін не хоккей и сен хоккей емес х деген таманы танойсың қайсы хоккей айтып атасыз айтпадым ба ишенбейсің дедің ала башты ауыртпашы жүр тамақ ішемінші құрсақ ашты жаңағы о ала кирип жашына қол отырып тұрасың мен саған ысық горячий тамақ беремін